cuál es mi truco para salir de la rutina. Para salir de la rutina, ando para atrás, subo las escaleras para bajar, abro la luz y enciendo la puerta y al llegar a casa dejo la ropa en la cama y me acuesto en la percha. Así que nada, espero que os sirva mi truco. Un besito.